Güzel geceler geceler Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hani Special Fortress Club 2 online oynuyoruz. Güzel. Devam edeceğim akşam multiplayer e, ee, room'umu açacağım. Gelen olur zaten direkt. Direkt nereye açsam? Buldum arkadaşlar. Şey alalım. Devam edelim. Kestim birine. Normalde de başta siz çok güçlü olabiliyorsunuz. İyi bir silah alırsınız. I've taken. yapmamız lazım. Yoksa hemen alabiliyoruz. Oyunun sesi size çok gelir. Kestim. Geleyim sana. Bunun bir var. Gibi var. Modları da aynı. Bir dakika arkadaşlar Critolops çekeceğim. Canlı yayını yapamadığımın sebebini biliyorsunuz. Android 4.4 kullanıyor. 5.0 olmazsa yapamıyorum. Alıp kaçmayacağım ya savaşayım. Ben iki daldım hemen kestim. Silahımı değiştireceğim ya. Karambit anladığınızda yazın. Şu an karambit yapacağım. Aferin lan. Amalı bir ha, kıyı oralı bir faaliyet tuttunuz. Hep ben tutuyorum. Açıyorlar önce. Az da ben savunmaya geçeyim. Bu son el. Kardeş, Arkadaşlar. Videoyu uzun yap diyormuşsunuz. Bunun montaj çok uzun. Bu da bu sonuncu olsun sonra bitirelim videoyu arkadaşlar. Yoksa böyle devam edecek. Birini de şöyle Butterfly ile keseyim. Tamam bitti göstermedim size. bu <laughs> bu. Öyle bıçağla gidersen doğru düzgünce bulan yolunu tap. Olursun tabi. Size onu da göstereyim de. İşte bu. Ee, arkadaşlar bu videomuzun altına yorum. Farklı videolar başlarına. Hoşçakalın.